you. люблю страну Рашка Я люблю свою прошивку, да Я люблю курить траву, допинг Я люблю свою малышку, сука Я вожу свою машину, Марка И бабахтую вагину, дырка Делаю колони сумку, то вырежем Бычу Нахуй копов, так круто. у нас все серьезно, сутки летят хочу Ганг трапа Охуенно Охуенно Charlie.